Saluton kai bon venon al nia Zamenhof medito. Hodia mi meditas dum la kafo pauzo post la tagmanjo. Char estas a plena tago. Do. Nan kompor. Esti kun mi kai nun ni turno al nia kara Zamenhof. Do, hodio mi volas legi cun vi, cae mediti cun vi, sur calcae vortoi, ciui aperas en la tractaggio esperanto cae volapuc, facta en la daurigo, pagio ducent septec tri, en uh, Zamenhof uh, eh, concedas che volapuco estas supera ol eh, Esperanto en unu punkto. Skribas Zamenhof. Restas al mi nun ancora analisi la lastan bonan flankon de Volapük, gian mal longetson. En tiu ci punkto, mi diras gin tute mal covrite, la Volapük staras absolute pli alte o la lingvo Esperanto. Do, sufficias, cial mi volas porti vian attenton al citiu puncto. Char, calc foie estas discutoi, to factem, ofte estas discutoi pri la taugezzo de iu au alia vorto en esperanto. Kai malofte mi vidas kiel argumento la longhezza della vorto electata do dum la electo faso povas esti bone ancau chi unu e è la multa i fattore pripensi ancau la nombro da silaboi eh, chi consistas, consistigas, facte, la vorton mem. Do, ne nur por uh, eh, poesiae chialoi, sed cec foi anca o por proso. Do, temas pri vere eta detalo hodiau, ca iest, estas ium dum la cafo pauso, ca do, ciel ciam, corandancon, gis morgau, ca antauen, sen fine.